Karibu tuziangazie habari za kimichezo na kubwa ambalo tunakwenda kuliangazia kwa hivi sasa ni aliyekuwa katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF Angetile Osia ameonyesha kushangazwa ah, na kinachoendelea kati ya kiungo kutoka visiwani Zanzibar, yani Faisal Salum Abdallah alimaarufu kama Feitoto, Young Africans pamoja na kamati ya sheria ah, na hadhi za wachezaji ya TFF. Feitoto amelitaka shirikisho la soka TFF kuvunja mkataba wake na Young Africans baada ya kukwama mara mbili mfululizo mbele ya kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ambayo ilikili kumtambua kama mchezaji halali wa Young Africans. Angetile ambaye ni mwandishi wa habari za michezo mwandamizi nchini Tanzania ameibuka na andiko alilochapisha katika mtandao wake wa kijamii akionyesha kushangazwa na mvutano huo ambao amedai hauna tija zaidi ya mchezaji kutambua taratibu za kuvunja mkataba na siyo kuihusisha taasisi ambayo haina uwezo huo. Angetile aliandika katika ukurasa wake kwamba mpira wetu unaenda siko mchezaji ana mkataba na klabu halafu anaiomba taasisi nyingine ivunje huo mkataba. Logic inakataa kabisa. Afadhali angetaja hayo manyanyaso, lakini inaonekana ni utashi tu wa kutaka kuondoka. Huu ni ubabaishaji. Mtu ambaye amechoshwa na ubabaishaji angeomba kuondoka na klabu ambayo inamtaka ingejitokeza na kumalizana na mwajiri wake. Football ina kanuni tofauti na ajira nyingine ambazo unaweza kuvunja mkataba wakati wowote wa unapotaka. Hivi kuvunja mkataba ndiyo utaanza kutafuta klabu inayofaa? Hizo ni sinema. Uaminifu na uadilifu wa mtu hupimwa katika mambo kama haya. Respect aliyoipata na vitu vinavyofanyika ni vitu viwili tofauti. Alishakuwa mchezaji mkubwa lakini anazidi kushuka hadhi yake. Kuaminika baada ya huko aendako itakuwa issue. Wewe maoni yako ni yapi? Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comment hapa kuhusiana na sakata kati ya Faisal Salum, uh, Young Africans pamoja na kamati ya TFF. Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comment hapa. Mimi naitwa Joseph Pismark.